आपस में बैठ के सपना एक देखा था कि कोई अफसर घर में बने हमारे और तो ऐसे लड़के से शादी करो शिक्षित से करो बेरोजगार है कोई दिक्कत नहीं है जो सपना देखा है उसे पूरा जरूर करना है के काम का भी प्रेशर रहता हाँ। है तो हाँ। कभी ऐसा कुछ आपने प्रेशर दिया नहीं काम का प्रेशर मैंने कुछ नहीं दिया उसे बेटा बेटी में कभी फर्क नहीं समझा जैसे मेरा बेटा बेटी है जैसे मेरे बेटा है तो कैसा महसूस हो रहा है अभी कैसी फीलिंग आ रही है फीलिंग तो बहुत कुछ हो रहा है खूब खुशी हो रही है सारे लोग आ रहे हैं दुआ देने के लिए बहुत अच्छा लग रहा है तीन दिनों से घर में माहौल एकदम अलग था अलग सा ही हो रहा है खुशी का कोई ठिकाना नहीं है बहुत ज़्यादा ही खुशी होती है कभी सोचा भी नहीं था हमने कि बेटी हमारी यहाँ तक पहुँचेगी एक ही बेटी है हाँ एक इंग्लिश टीम है और इस मुकाम पर है कि लग रहा है कि बेटों से बढ़कर है हाँ। लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे जो लोग बेटियों को आगे बढ़ने में रोकते हैं या फिर आ, कहते हैं कि नहीं तो मैं तो घर पे जा बाद में जाके यही करना है इतना पढ़ लो बक पढ़ ली बहुत है नहीं आगे क्या करो कुछ बच्चों में संस्कार भी होते हैं माँ बाप जैसे संस्कार बच्चे में होते हैं उसी तरह से बच्चे को और बच्चों के मतलब पढ़ाई के भविष्य में सोचते हैं लेकिन बच्चे का मेरा संस्कार कुछ अलग ही थे उसके सबसे अलग थे घर में चूंकि बड़ी बेटी है और थोड़ा सा घर के काम का भी प्रेशर रहता हाँ। है तो हाँ। कभी ऐसा कुछ आपने प्रेशर दिया नहीं काम का प्रेशर मैंने कुछ नहीं दिया उसे और खुद ही अपने आप करती थी वो काम जितना उसे करना है कर लिया फिर मैं उस मतलब कहती नहीं थी कि ये नहीं किया तुमने वो नहीं किया ये कुछ नहीं कहती थी जितना तेरी मर्जी है उतना कर लिया जो फिर भी अपने आप काम करते थे हाँ अपने आप मैंने उसे कभी काम के लिए बोला नहीं है फिर भी उनके मम्मी अकेली लगी रहती हैं तो मुझे थोड़ा और काम के साथ साथ में पढ़ाई के लिए हाँ, समय निकाला पढ़ाई के लिए समय निकाला रात में ज़्यादा समय देती थी पढ़ने के लिए दिन में तो थोड़ा बहुत हो पाती थी कहीं कोई कहीं कोई मतलब दादी भी हैं घर पे हम्म। तो थोड़ा उनको भी देखती थी मैं जैसे बात दूर निकालने चली जाती हूँ तो वही घर की जिम्मेदारी आपको कितना समय हुआ सर रिटायर हुए बी एस एफ बीस दिसंबर नाइन्टी एट को भर्ती हुआ था बी एस एफ में जी कास्टे हुए हवलदार बना उसके बाद कुछ ऐसी परिस्थितियाँ हो गई कि मेरे को बाइक डेटा रिटायरमेंट लेना पड़ा अच्छा दो हज़ार ग्यारह में मैंने बाइक रिटायरमेंट ले लिया उसके बाद मैं खेती बाड़ी करता हूँ और समाज सेवा करता हूँ हाँ, लोगों की सुख दुख में शामिल होता हूँ और मेरी जो बड़ी बेटी आए दिव्या इसको सुबह से ही पढ़ाई में लग रखती किताबों से बहुत प्रेम है इसको हम्म। इसको घर में कौन जा रहा है कौन आ रहा है क्या कौन क्या करना है किसी को इंतजाम नहीं कर रिश्तेदारी में आना जाना ये कुछ कोई शौक नहीं था शौक था तो खेल पड़े हम्म। उससे छोटा बेटा है वो यू पी पुलिस में उससे वो दूसरा जो बेटा है वो भी बी एस सी कर रहा है और उसी जो उसने मेहनत की पढ़ाई की रंग लाई और जो बेटा नहीं कर सका वो विद्या नहीं करके दिखाया उसमें मुझे मेरे को मुझे परिवार को समाज को गौरव महसूस हुआ और सभी उसका परिणाम लोगों का जो प्यार है वो उम्र बड़ा अपने दो दिन से इतना व्यस्त हो गया हम्म। बस जाना घर पे आने जाने वाले हाँ जो है ना इतना के मैं कुछ कह ही सकता बाकी पढ़ने में मेहनत तो उसने बहुत की आठ रात भर दिन में पढ़ाई किया उसने लगभग कितना कितना समय पढ़ा मेरी तरफ हमारे तरफ से तो ये मैं बिटिया और बेटे में फर्क नहीं जैसा कि बता रही है कि कभी हमने फर्क नहीं समझा और पढ़ाई वो सारी सारी रात बैठी तो मैं तो बाहर ज़्यादा टाइम देता हूँ समाज सेवा पे अब तो पत्नी बहना पत्नी को जाके बेटा सो जा वीर टाइम काफ़ी हो गया दो बज गई थी बजी बोला मम्मी आप आराम करें वो फमीचा भी कभी आराम खेते तो कहने का मतलब बैंडिंग की योगदान इनका है श्रेय भी बिटिया नहीं है ना कई बोल कहने का मतलब मेरा ये है कि लोगों का आशीर्वाद बिटिया की मेहनत और प्रभु की कृपा से ये सब संभव हुआ इसने तीसरा अटेम्प्ट ही दिया था पहले मैं फाइनल में रह गई को अब दूसरे दो हज़ार इक्कीस में दो नंबर से इंटरव्यू में रह गई थी और तीसरे में तो वैसे ही इंटरव्यू भेजने अभी नहीं थी मार्च को में जब मैं साथ था बोला पापा अब भी बार पक्का हो गया मुझे ही मैंने तुम वैसे ही बोलते हाँ। इसकी बात दो नंबर से रहेगी तो बोला आपकी बार मेरा कन्फर्म है अच्छा मैं चलो किसी में भी हो जाए मैंने ये बोला मैं किसी में तो हो जाए हाँ, ये भगवान ने मुझे भी सिखाता दिया और किसी स्टॉप किया उसने आज आप देख रहे हो वो का ताता लगा हुआ है घर परिवार समाज में पूरा प्यार हो बड़ा बेटे की भी बड़ा खुशी का माहौल और उसका श्रेय दिया है बेटी ने तो मम्मी को श्रेय दे दिया आप किसे श्रेय देना चाहते हैं नदी इनका योगदान बहुत खराब बिगड़ी की बिजलियों से कुछ नहीं होता गुरु वाले की तरफा होनी चाहिए पुराने टाइम में तो स्कूल ही नहीं थी तो डिग्री काशी मुस्ताफी महापुरुष सीधा और सरल और जिस सीधा और सरल और जिसका जो क्या बोलते नियत सावधान ऐसे ही को भगवान की सहायता आप जितने होशियार बनोगे ना भगवान देख रहा है भगवान अभी देता है उसने तैयारी की सच्चे दिल से की और सब कुछ तैयार किया उसने गाँव में नहीं जानते कि फौजी की बेटी है निकली नहीं कभी घर से कोई शौक नहीं किया पढ़ाई के लिए उसने सब कुछ तैयार किया और आप सब जानते हैं आप बाहर हाँ। गाँव के बाहर से पूछे दिव्या के घर जा रहा है आज मेरे को पहचानते थे बेटा किसका है तू बची का है पढ़ी गाँव में उधर अभी आज जो तो कल जो वो निकाला था बोले ये फौजी की बिटिया है क्या ये फौजी की बिटी है इतना हुआ कभी किसी ने देखी नहीं कभी कहीं गई नहीं कभी दावत प्रोग्राम शादी फंक्शन रिश्तेदारी में नहीं केवल और केवल पढ़ना छाती में वो ना बोले बोल रहे छाती में किताब करते सुन गई इतनी दूरी बदली हुई मैंने इसको कुछ खिलाया उसको एक जुनून सवार था और सबसे बड़ा एम एम पहले तो एम रखो कि मैंने करना क्या है और जब डिसाइड कर लो कि ये करना है उसको फिर क्रमबद्ध तरीके से जब तक आप गढ़ सकते नहीं हो पक्का इरादा और उसने पक्का इरादा किया आज पढ़ रहा हूँ अब तो शाम तो मंजिल पाली है तो आप तो खाए के पिए के खूब तो अब से मैं तो चलता हूँ और मैं एक संदेश देना चाहता हूँ जी कि बेटिया जो आज की वेब में आगे पैर हमारी भाजपा सरकार का भी चलना है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ा तो चल रहा और बेट आप कंपटीशन में देख आ रही टॉप टेन में एट गर्ल्स uh, हैं बहुत बड़ी बात फिर टॉप टेन में एट जो है ना बेटियों ने जो तो है किया फाइट किया और बड़ी गर्व की बात है मैंने और एक हटके संदेश आपको देना चाहता हूँ जी क्या पढ़ो और बढ़ो और ऐसे लड़के से शादी करो शिक्षित से करो बेरोजगार है कोई दिक्कत नहीं है वो वो आपको जो है ना खुद ही ओपन नहीं थे अब जैसे पुराने टाइम में लड़का देख नहीं जाते कहते थे हमारी समाज में सब समाज में आपके पास होकर हमारा रिश्ता भी सही हमारा रिश्ता भी ऐसा कुछ करके दिखाओ ऐसे करके दिखाया तो बिटिया बिटिया खुद ही खड़ा होना पड़े मेरे पूरे बैल बेटियों के लिए यही संदेश है संदेश दे रहा हूँ से पढ़ो और आगे बढ़ो और समाज को दिखाओ नारी शक्ति है नारी जो है शक्ति है और शक्ति सर्वमान है जी शक्ति जो है सम्मान नारी और पुरानी स्त्री को पढ़ लो रानी लक्ष्मीबाई को पढ़ लो और सीता माता के वो पढ़ लो नारी जो है ना जो अगर एक दफा ये पक्का इरादा कर लिया तक देखा जी वैसे तो भटकोगे चाहे तो भटकोगे तो कुछ भी नहीं कर पाओ जी ये मेरा कहना है कि मीडिया और वैसे तो माँ बाप के लिए और आगे बढ़े माँ बाप के लिए सारे बच्चे एक बराबर होते लेकिन आ, बच्चों में कुछ ऐसा रहता है कि मेरे मम्मी फेवरेट है या मेरे पापा फेवरेट है तो दिव्या का कौन फेवरेट है आपका मम्मी थी मम्मी ज़्यादा फेवरेट है तो <laughs> बहुत बहुत धन्यवाद बहुत अच्छा लगा बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत आनंद जैसा कि आज आप महसूस कर रहे होंगे अपने अंदर आ, हमारी भी यही शुभकामनाएं हैं कि आपकी बेटी और आगे बढ़े और हम सभी गर्व महसूस करते हैं कि दिव्या ने ऐसा किया है और हम सब आ, हमारे क्षेत्र की बात है हमारी बेटी आगे बढ़ रही है और तमाम इसको देख करके बेटियाँ और आगे बढ़ेंगी इससे इंस्पिरेशन लेंगी इससे मोटिवेशन लेंगी बहुत बहुत धन्यवाद अपनी यदि इंटेलिजेंस में जी तो कैसा महसूस करते हैं आपसे बड़ी आपकी दीदी आपका सिलेक्शन पहले हालांकि हो गया था और अब उनका सिलेक्शन हुआ है तो कैसा महसूस कर रहे हैं महसूस सर बहुत अच्छा कर रहे हैं अनएक्सेप्टेबल प्रॉब्लम जितनी हुई थी उससे उस धीरे धीरे पैपे दिखा है पूरे समाज में गाँव में पूरे हरियाणा मुझे सब हिल भी लाई और सबने मैं क्या कहना चाहते हैं की बच्चे हैं तैयारी कर रहे हैं बच्चे जो तैयारी करने उनसे शर्फ यही कहना है कि अपने परिवेश बना देंगे ग्रामीण शहरी है पैसे की कोई मतलब तंगी है उस चीज़ को हम देखा करते मतलब स्टार्ट करें स्टार्ट करने के दौरान अगर कोई भी दिक्कतें आती है उसको चीज़ें ये धीरे के प्रोसेस में आगे बढ़ते हुए तैयारी करते रहें एक दिन निश्चित समर्थन ये मैंने आपको आपस में तीन साल उचित और भाई यार भी क्या हम भाई बहन में आपस में प्यार रहता है भाई बहनों में आपस में अच्छा प्यार है आज से मतलब मैं आपको पूछ रहा हूँ सामने तीन चार साल डेली और आपस में बैठ के सपना एक देखा था कोई अफसर मैं बने गाड़ी से कोई लाए पढ़ते लगी की गाड़ी नई इनोवा क्रिस्टा बनी तो वो सपना एक साथ गया तो तैयारी के दौरान जब परीक्ष भी एग्जाम में दे दी अस्पताल में तो वो समय हमें खुद की दी गई बड़े हिंदी जो सपना देखा है उसे पूरा जरूर कर क्योंकि अगर सपना जो देखा है वो पूरा नहीं कर पाए तो ही कुछ मैं देखा उस पर अरे बच ये सब लोग लगा है इसलिए आपको नहीं खरीद प्रदर्शन मिलेगा ये अच्छी जी प्रख्यात में हो वहाँ जो कुछ लोग कि मेरे लोग और मेरे परिवार ने सपना देखा खावत भी देने वो साफा पे सॉरी बनेगा तो भी नाटक फायदा होता है इतनी बाजार पाया तो ये कहीं थोड़ा और देश बस का बस रहा आपस में थोड़ा आप ब्यामी रहती कभी कभी ऐसा होगा भी शरारत नहीं थी और आपके ऊपर डाल दी हो हाँ ये पिताजी तो डर डाल गया साथ में आपस में तीनों कोई जानते अच्छा मिले अपना भाई करती मेरी लेकिन पैर तुम तो वो करते नहीं उसे समझते हैं कि कहते थी मैंने तुम्हें तुम्हें तो गलती नहीं भी आप सर ये वजह से हुए और कोई ऐसी कोई बात जो याद आती है वो आपको अपनी best friend My para que eles like a There's a video, mirrors, so that I turned out mirrors, I looked at past for a blusa glasses. The video was starting and after this, I saw in last upwards. The video I was a the editing, can make partly make the blue bear, make me better, or this of knowing to really good days up like that. But yes, they worked about that, as you have previous, there's a busy, there are only smart, you was a article with that graph. The inside me is the off beat feature. एक सिंगल डे भी ऐसा नहीं कहा कि जिस मैं ड्यूटी के दौरान मैंने अपनी दीदी को फोन ना लिया और उनको हमेशा ही वहीं पर भेजता था ज्ञान दीदी को मुझे लगता था कि शायद मतलब कोई ऐसी कमी ना रह जाए जिससे मेरी से रखो कुछ तो आज मेरा ही सपना साकार परिवार था पूरा समाज था सबका नाम रोशन